No, no, no, no, pero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean con ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Miley? Eh, ese popismo de Mayeli está en el más alto nivel. ya ella dejó su humildad. Oye, si hay alguien Oye, que no es popi. Señora, en este espacio, cuando arrancó, yo le decía, Mayeli, aullando, yo tengo video, y aullaba, no como una loba, no. Ya tú sabes. Cara, tú sabes que están hablando, no como una están hablando fuera de cámara de los comentarios. Y casualmente ahora mismo te dieron uno. Eh, en cuál, de <laughs> todos? En el mismo Yadira. Ay, Dios mío. Pon Yadira. ¿Qué, ve acá. Yadira. ¿Quién es Yadira? La gente, la gente, la gente, los fanáticos de Yadira. A ver, vamos a ver. Porque te No, no, yo. Sin filtro, porque eso está en las redes de Telenor, eso no está en las mías. No, porque ahí, ahí eh, están tus amigos. Eh? ¿Qué dice? Todo el que agarra un micrófono no es comunicador. Todo aquel que investiga o indaga no es periodista. Y muestra de eso este señor. Solo escucho una ciudadana preparada, documentando y conocedora de las leyes y derechos que posee. Y es más, obvio que no, que no se queda callada. Pana, sea más coherente por ética profesional, sobre todo por tu moral. Vale más, que, todo. Le digo, ay, ay que Daricho. Ya. Déjalo ahí. Daricha Daricho. Daricho. Sí, R es? Radicho. Yo no sé. Déjame ver. Ya, ¿quién es? Daddy, oh sí. R. Daricho. Show. Bueno, pero le voy a responder a R. A todos los comentarios. No, para que lo suba. Atención, telenor.com, porque no eres tú que manejas eso ya, son los muchachos. Atención, telenor.com, a R. Daricho que contestó eso. No, lo voy a él, a todos tiene que responder. No, a, él, que te han... a él, porque fue el de que yo leí. Porque hay mucha gente que ha entendido que no se puede abusar, que hay que respetar, hay que respetar a las autoridades. Y a lo que no. Si a usted lo detienen en un retén, usted se debe de parar. Usted no puede venir como una, como una gallareta, con un celular, a amenazar. Esa mujer lo que amenazó a su oficial. Él estaba en toda potestad de detenerla. Porque usted no le puede faltar respeto. Eso es lo que pasa en nuestro país. Queremos que la policía lo haga bien, pero queremos que cuando lo está haciendo bien, porque somos figura, al contrario, la que está abusando porque, porque sale en las redes sociales y tiene dos o tres seguidores, es esa señora, caballero. Entonces usted tiene que respetar la opinión de cada quien. Yo respeto su opinión en Instagram, respeto su opinión, todas las que ella ha dicho, una acertada, otras desacertadas. Pero en ese momento fue desacertada lo que ella hizo, o desacertado. Ella no podía amenazar a esa agente. Ahora, si ella entiende, y usted como dice que ella sabe de, leyes, si ella entiende que violaron su derecho, para ahí están eh, eh, los tribunales. Que demande, como ella dijo, que lo lleve ante un tribunal, y la dependencia que la DNCD lo va a llevar a un tribunal disciplinario. Y si él faltó, entonces tiene que pagar si faltó al derecho como ciudadana. Entonces investigue usted y ella, porque lo hizo mal y lo vuelvo a decir, lo hizo mal. Esa actitud ante un oficial de la DNCD que hay que respetar. Ahora, si él lo hace mal, como aquí lo hemos denunciado, dos policías, que le fajaron a galleta y a golpe. Imagínate tú, si esa mujer, ese, ese oficial que la respetó en todo el tiempo, con todo y su iPhone 11, la respetó, le hubiese hecho así a esa mujer. ella estaba como un gallito encima de él, hubiese sido en Estados Unidos y ella va arrestada. ¿Tú ves? Porque tú no un oficial ni siquiera ponerle así la, mano. Y ella estaba detrás de él, encima de él. Es verdad. tengo un, familiar que es policía. ah, entonces ella no puede, ni los seguidores de ella, por tal del ambotismo, hablando de un profesional, en el caso mío personal, que lo que está hecho, eh, haciendo las cosas... Son lambones para ti, dile. dile no, lambones no, porque yo no sé si la conoce Ahora, lo que ellos tienen que tener más ética y primero ver y analizar antes de hablar M por las redes sociales. Vamos ahora con la Ya ah, he dicho. Respondió Roberto. Ya. Y ah. tú quieres, súbeselo y tachea. No, no, eso va para allá. Pero me lo, me lo tachea al Daricho. Eh, ¿A quién? al Daricho. No, no, no, yo voy a subir seguidores a gente. No hemos hecho etiqueta, tío, te va eso de la gente. Bueno, como, bueno, es verdad que estamos en la era de las redes. Le contesto, eh, asesor. No, ya tú le contestaste. ya, ya. ese video va. Vamos, que tenemos, tenemos reality show. Atención, Michael. La productora de nosotros gusta tanto el que se quedó ahí y no nos mandaba a las redes. Vamos, no ven. Espérate, ¿y esa camisita, ¿Y no te queda? Ay, ay, ay,